Ciao, in questi giorni sto continuando a lavorare alle mie lezioni di Grease Pencil. Volevo farvi vedere giusto qualcosina di quello che verrà. Eh, questi sono dei, dei, materiali, dei pennelli che sono riuscito a preparare con eh, le impostazioni di, mh, disponibili per i pennelli in Grease Pencil. Si possono ottenere degli effetti particolarmente interessanti. Sono riuscito a ottenere dei pennelli che simulano un'inchiostrazione con, con un feeling molto naturale e mh, anche de delle belle matite con le quali costruire dei disegni o comunque insomma se si vuole dare un aspetto anche più, più naturale rispetto ai classici strumenti che sono disponibili di base fin da subito. Quindi diciamo che è possibile preparare uno dei, dei più classici brush pack eh, come, come si, si possono fare per qualsiasi altra applicazione si possono preparare anche per Grease Pencil. E sono piuttosto soddisfatto del risultato e li metterò a disposizione sul mio Gumroad per chiunque di voi voglia provare a utilizzarli se per sbaglio già conosce lo strumento e vuole dedicarsi fin da subito ad utilizzarlo. In ogni caso spiegherò come crearsi pennelli personalizzati eh, alla quarta lezione di Grease Pencil, quindi se avete un po' di pazienza nelle prossime settimane un po' alla volta ci arriveremo e potrete anche costruire i vostri anche per esempio per fare dei tratteggi eh, di questo tipo, dei tratteggi incrociati, eh, in modo che possa ottenere qualcosa di simile a quelli che sono anche i miei soliti disegni. Quindi questi saranno disponibili fin da subito, ho il tempo di, di fare l'upload se, se vi interesseranno, altrimenti appunto aspettate qualche settimana e vedremo anche come farli. Nel frattempo vi mostro un'altra cosa, un, un video di, una, di, un esperimento che ho fatto questo pomeriggio nel, nel giro di un'oretta per farvi vedere perché può aver senso eh, prendersi la briga di imparare Grease Pencil e disegnare in Blender. Adesso questo, in, eh, questo qui è un esempio di animazione. Ho fatto un... Eh, molto velocemente ho preparato prima un ambiente tridimensionale semplicissimo, quindi ho costruito semplicemente un piano e, e delle palle, poi con, il, con, i pennelli appunto che mi sono preparato ho cominciato a dipingerci sopra, sempre molto molto in fretta e nel, nel tentativo diciamo di creare un'animazione nel giro di un'oretta eh, ecco, adesso poi sono passato a creare un personaggio, diciamo, in questo caso si tratta di un aeroplano, ho usato anche qui una delle mie matite, quindi uno degli strumenti che mi ero fatto, e come vedete disegnare nello spazio tridimensionale ci permette di creare uno schizzo, questo dà l'idea di uno schizzo a matita o a carboncino, ma è uno schizzo eh, tridimensionale, per cui potremo inquadrarlo da qualsiasi parte. Con un po' di pazienza non c'è voluto poi molto, ho finito l'aeroplanino, mi sono ispirato, diciamo, rivisto da poco Porco Rosso di Miyazaki, eh, un idrovolante per quello. È possibile ovviamente fare delle animazioni, le animazioni si possono fare o disegnando fotogramma per fotogramma oppure come in questo caso semplicemente spostando alcuni segni ed andando a, a creare un loop. Quindi prima ho disegnato l'aeroplano, ho creato un loop di animazione, dopodiché una volta che la scena era pronta, eh, i, grazie sempre agli strumenti messi a disposizione da Blender, quelli più tradizionali diciamo, quindi spostare gli oggetti, scalarli, eh, ho messo l'aeroplano al suo posto e dopodiché ho cominciato a definire alcuni fotogrammi, dei fotogrammi nei quali si trovava ancora all'interno, eh, dei fotogrammi nei quali invece era fuori, oh, si tratta sempre di uno schizzo, anche questo è un esperimento di animazione, con un paio di fotogrammi si possono spostare alcune delle pennellate fatte e dare l'idea di un'erba che si muove. Ci vorrà un po' di pazienza prima di arrivare all'animazione e a tutto questo, comunque è per mostrarvi che con un minimo di dimestichezza nel giro di un'oretta è possibile creare eh, un'animazione un mm, molto semplice e schizzata con un bel effetto disegnato con la telecamera che si muove, l'aereo che si muove, il suo, la sua singola animazione appunto del, delle eliche, è tutto molto molto semplice, però se pensate che è stato ottenuto nel giro di un'ora un risultato decisamente interessante. Ed ecco qui il risultato finale a velocità standard di una semplice oretta di lavoro in Blender quando si, ha, si è riusciti a padroneggiare per bene il, lo strumento Grease Pencil. Eh, delle animazioni che possono anche essere degli storyboard, eh, gli utilizzi sono molteplici. Ovviamente facendo un bel disegno e facendolo per bene, non mettendoci solo un'oretta, il risultato può tranquillamente essere quello di un, eh, di un cartone animato vero e proprio, di un'animazione vera e propria, insomma. Quindi se siete incuriositi seguite il mio canale, iscrivetevi e vedremo piano piano tutto quanto come riuscire a ottenere questi risultati. Grazie e alla prossima!